Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men ha, o'sha o'sha Muhammad Madiyev, ya'ni siz Max Madiyev kanalidasiz va har doim aytgan narsam, ushbu kanalga obuna bo'lishni hech qachon unutmangiz va kanda qilmangiz. Odatga ko'ra yo'q. Afsuski reklama emas, men odatimda reklama bo'lmaydi. bo'lsa ham bu videoda emas. Ushbu videoga like bosishingizni eslatib qo'ygan bo'lasdim. Agar bosgan bo'lsangiz kattakon rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin bir insonni xursand qilganingiz uchun. Agar bosmagan bo'lsangiz Demak, bugungi videoni boshlashdan oldin shu narsani aytaman. Bugungi video bomba xabar sizlarga. Ha. Nomidan ko'rdinglar, Toshkentda geylarga hujum qilish boshlandi. Demak, videoni boshlaymiz. Videoga yaqinroq keling. Biz esa boshladik. ve üzr hozir sizlarga shu narsani aytib o'tib ketmoqchiman rasmda ko'rib turgan bolalar e, ya'ni rasmdagi bola e, asli samarqandlik chelak degan tumanidan endi chelak tumanmi shaharmi aniq bilmadim xullas chelakli ismi shokir familiyasi esa Shafqatov. bu bola haqiqiy gey hisoblanadi va Shokir Shavkatov bo'g'zidan pichoqlandi deb xabar beradi Maksimadiyev muxbiri. Demak, marhamat. Kuni kecha aniqrog'i 12-sentabr kuni yoshgina yigit to'ldirib ketilgan. U LGBT jamoasi jamoasi vakili edi. undan oldin demak instagram sahifasida u bolagayligini aytadi kelgan 40 yoshga yaqin ikki nafar kishi oldin uni domga olib borib bir e, xonadonga kvartiraga olib borib uni yaxshilab kaltaklashadi keyin u ulardan qochib ketadi qochgandan keyin bir binoni oldida uni tutib olishadi keyin bo'ynidan bo'yniga pichoq tortib o'ldirishadi e, bu bolani asli e, kelib chiqishi samarqand samarqand shahri bo'lgan onasini aytishi bo'yicha bu bolani hech kimda qarzi yoki demirchi bilan anaqa uh, konfliktda bo'lmagan uh, uh, o'yinda endi uni golofoblar sodir qilishgan конечно bu narsaga mutlaqo qarshi bo'lgan odamlar undan oldin shu bola national klubga boradigan ekan yunusobod tumanida shunaqa national klub bor ekan shu ham lgbtlar yig'iladigan o'ninchi sentyabrda reyd bo'lgan o'n nafar shunaqa Э, yigitlarni yig'ib ketishgan IB xodimlari IB xodimi sifatida unga tanishtirishgan o'zini keyin e, shu jinoyatni sodir qilishgan kimdir tushundi kimdir tushunmadi ayniqsa o'sha lgbt degan narsaga lgbt degani l lesbiyankalar g esa gay b biseksualist tushunmadim to'g'ri so'zim ham ya'ni bilmayman bu narsani va t esa translar e, qisqa qilib trans Endi bular o'zingizlar tushundinglar xullas. LGBT degani shunaqa va bu narsa LGBT faollari O'zbekistonda juda ham ko'p. E, bilaman, har birta e, viloyatda, har birta shaharda bunaqa narsalar, bu bunaqa insonlar bor. Bu narsani hech qachon bu insonlarni yo'q qila olmaymiz. Siz bilamiz, hech qachon yo'q qila olmaymiz. Chunki balki tepada ham bordir, balki pastda ham bu narsa xullas sir saqlanadi, o'zingizlar bilasizlar. Va aytib o'tgandek, Yunusobodda o'sha LGBTlarda tungi klubi bor ekan, o'sha yerda red bo'ldi, o'zlari ham ovozlar eshitildi Zookda va o'sha yerdan olib ketgan va bu bolani Aziz degan oshnasi bor va Aziz ham haqiqatan bu bolani geyligini tasdiqlagan. Bitta narsa aytmoqchiman, mavzudan uzoqlashmagan holatda. Bilasizlar, bizda oldin ham bo'lgan bu narsa, bizdan ham oldin u nima deydi, ancha yillardan beri bor bu bunaqa narsalar va bo'lib kelgan. Tarixda ham bo'lgan bu narsalar. Xo'p, nima demoqchiman? Faqatgina bo'lsa ham yashirin bo'lgan, berkitib, qo'rqib, qo'rqidan e, bekinib ish qilib yurishgan bunaqalar. zamon o'zgargan sari yoki odamlar o'zgargan sari bu narsa ham nima deydi? avj olishni boshladi. Birinchi o'rib, masalan e, Dilshod chiqdi, orqasidan Jasmin chiqdi. Bemalol masalan men shunaqaman deb uyalmasdan, qo'rqmasdan, efandima so'ylim, keyin-keyin bunaqalar uje kengayishni boshladi. Kecha 2 kun avvo 2 e, marta video qildim, aynan o'sha gay sifat Afg'onistonlik o'zbek bola, o'sha o'zbek ayollarni yomonlagani haqida va bolani ham aniqlanishiga qaraganda gay bo'lib chiqdi. E, nima demoqchiman? Bunaqa narsalar, bunaqa odamlar o'sha insonlar videolarga qo'rqmay gapirishni boshlayapti. Bilasizlar, erkak kishi gey bo'lsa, hamma haligi tosh otadi, erkak ayol sifat bo'lsa, uni so'kadi, boshqa haligi xo'rlaydi, o'ldirishga harakat qiladi. Lekin ayol kishi lesbiyanka bo'lsa, ayollarni yaxshi ko'radigan, o'zini erkak his qiladigan narsa nimagadir bizda oddiy narsa bu narsa. Bunga oddiy qaraydi. O'g'il bola oshna qilishadi u qizni, u qiz ham bemalol boshqa qizlar bilan gaplashib, bu oddiy narsa. Peridachalarga boradi, mana har qanaqadir peridachalarga boradi. Lekin erkak o'g'il bola shunaqa narsa bo'lsa juda ham yomon narsa. Buni sababini to'g'risi men hech qachon tushunmaganman va tushunmayman. Nima demoqchiman? Mana bu narsalar bemalol o'sha ochiq oila aytilib bo'lanyapti. Boshqa o'sha videolarda o'zini bemalol qo'rqmay aytayapti. Bu bola ham qanchadir vaqt oldin Instagramda o'zini geyligini e'lon qilgan va bu narsa tarqab ketgan Instagramda boshqa va buni ko'rgan o'sha ba'ziga takibchilar obunachilar ko'rgan insonlar xullas obunachi bo'lmasa ham ko'rgan insonlar buni 10 e, sentyabr kuni do'pposlagan va bu bola qochib e, bir burchakka borib qolganda bo'ynidan halolab qo'ygan ya'ni bo'yniga pichoq tortib yuborgan xullas natijada bola hozir morgda va ekspertiza ishlari olib borilyapti va bu narsani hozir e, onasi bor ekan onasi toshkentga kelibdi boshqa surishtiruv ishlari olib borilyapti va ayni onda o'sha lgbt faollari judayam tashvishda sababi e, bularni aytishi bo'yicha hozir bularga hujum boshlangan ham davlatlama ham odamlar taraflama bularga qarashli e, bularga qarama qarshi hujum boshlangan bo'lishi mumkin bilasizlar endi o'zinglar ham ovozda eshitinglar nima demoqchiman do'stlar nima bo'lganda ham qanaqa bo'lganda ham bizda o'zbekistonda bunaqa insonlar olim ravon ravish chiqmagan bundan keyin ham albatta chiqishini xohlamaymiz bunaqa sharmandachiliklarni o'shaning uchun kim bo'lsa ham mana oldini olyapti. Balki to'g'ri e, o'ldirmasdan jazolasa ham bo'lardi. Chunki hozir o'ldirsa endi bu boda odamlar e, qamal jazosi bilan e, nima deydi, ozodlikdan mahrum qilinadi. Lekin boshqa ko'rgan geylar hatsabi sal bo'lsa ham qo'rqishni boshlaydi, sal bo'lsa ham uje nima deydi, orqaga chekinadi, hali bemalol ravon gapira olmaydi. Turkiyada juda ham ko'p. Bu narsani ko'p aytganman. Shu Turkiyada ko'chalarda yurishadi, bemalol ko'chada klientini olishadi, klient olib kelsa ham indamaydi. Oddiy xalq ham oladi uni, oddiy o'ziga o'xshaganlar. Bu narsa oddiy narsa bo'lib qoldi o'sha yildan yilga. Bilmadim, balki bizda ham shunaqa narsa bo'lib qoladimi, bilmadim, lekin albatta bu narsani oldini olish siz bilan bizning qo'limizda. Bular chiqqanda chappa cholib, qarsa cholmasa shuni o'zi bularga kifoya. Bularni Xudoyim la'natladi, balki Xudoyim bir jazosidir bularga. O'shaning uchun e, demoqchi bo'lganim, mana jasmiy kanal ochganda hamma tosh otadi, lekin obuna bo'lib, buni qo'llab-quvvatlab, poddeshcha qilishib yorib, jasmiy jasmiy bo'lib ketdi. Uje oddiy xalqdan o'tib katta san'atkorlarga, sportsmenlarimizga ham tashlaydigan darajada buni ko'tarishib yordi. Ba'zi qizlar, "Opa, meni shogirdlikka oling" dedi, ba'zi bolalar, "Men sizni yaxshi ko'raman" dedi. Xullas kashavareniya. Demoqchi bo'lgani bunaqalar juda ham ko'p. Har bitta yerda bor. Turkiyada oddiy erkaklar bor, oddiy insonlar, erga turib e, uylangan, turmushga chiqqan yoki uylangan odamlar bor, lekin shu ishni qilib yuradi, erkaklar bilan yotib yuradi. Bu narsa bular uchun oddiy narsa bo'lib qolgan uje. O'shaning uchun do'stlar bu narsani oldini olish aytib o'tgandek, bizning qo'limizda Э, o'ylaymanki video sizlarga yoqdi degan umiddaman sizlar bilan men muhammadjon madiyev agar qanaqadir gapinglar bo'lsa instagramdan murojaat qilishinglar mumkin kommentariyadan murojaat qilishinglar mumkin va albatta obuna bo'lishinglar ham mumkin keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling do'stlar bay bay